наш питомець. Хто це? Він поки буде жити, поки ми будемо тут жити, буде нашим питомцем. А хто це? Жава. Красивий. Я його перша знайшла. Ні, я його знайшла. І там ще киця нас. Такий. О, диви, який маленький. Дивіться. Дивіться. Хто ну, це дуже схоже на мою колись прицю Асю. По кольору дуже схоже, тільки на світлі. Де купається, ну наче то там і зроблено, що купається. Але там Thank you. stay in the dark. Settling for fake booze and lasting shots. Been too long. Красивая білюшка. So make it, it's not that far. We can all go west tomorrow. No need for plans today. We wait to speed anyway. Що ти, білюшка, ти тут живеш? Папа, а ми там малькова і е, з нею вже дружимо, значить ми її чекаємо.